Thank you. DJ बाबुओ के सामने रे हम नहीं छूब देव सुनील दिल में रखले बात रे राइटर सोहनु के बाबी सबात रे के सामने रे हम नहीं छूब हंस रे गोली चाहे चोली भाला रे माला डाली कौन साला रे उठे दिलावा में तो तोहरत रे हमसे लो ना जाला रे उठे दिलावा में तो तोहरत रे हमसे लो ना जाला कौन साला रे नहीं होगी जय माला रे माला डाली कौन साला रे डायनामिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो छौड़ा ना प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक तोहरा तो ये हो तोर मोन आइल पतहरा हमर जनह जा खोदाइल जनह जा सीता जोरल गेट पर बोला मिले জানাহা যাক খোদাই চিতা জরল হমর করি তাহারা গেট পর কোলা কেকরা সব মিলে ওই বুডে रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक जदि केहू से नूर डाली गोरी तहरा मांग में दीवाना के लाश आजू जोरी समसान में चक्कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू सनम जाके मर ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर ना चक्कर में कुछ कर जाइब आ मिलबू न सनम जाके मर जाइब ए जान तहरा चक्कर में कुछ कर जा Apan music digital recording studio Moniyari व्हाट्सएप प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक चलो तो यहाँ मारवामी मारवामी मालूम माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवे से धोता चलो हो होता चलो सैया रुमारा में माल रोता चलो सैया चलो चलो यार चल यार चल यार चलो सही यार मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सही यार मरवा समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे बफा की दिल हमर तूरी रे हमर तूरी रे समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रहिया जो होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से होता चलो सहिया डुमरवा में माल रोता चलो सहिया डुमरवा माल रोता चलो सही माल रोता रब न लिखले रहे दूनू के जोरी रे कैसे प्यार को के साथ करो छोरी रे लिखले रहे दूनू के जोरी रे हाँ, से प्यार को के साथ ऊपर छोरी रे राइटर सोनू देव सुनील गम में सोता चलो सैया मरवा में माल रोता सखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सही रुमरवा में माल रोता चलो सही मरवा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 हो जन बहारू सतैले तो हमरा के तर पहले जुदाई के सपना जब दुनिया हमरा अपना कुछ के से कहबू ना गोरी दुनिया से हटके देखो न फेरू कबहू पलट कमी कुछ रहे हमरा प्यार में जाइब काले कफन में लिपट के बात आखिरी मुलाकात फिर होई नहीं बात प्यार के दरिया में बहबना जब दुनिया में हम कुछ के हुस पर नौतन को बीस बसवा हब हाँ, जाके भइल राइटर सोन कहे सब सही देव सुनील के टूटल सब आसवा जन जैली भूल अब मारी नहीं सूल रवि रंजन जैसे ढबना जब दुनिया में हम रबना कुछ से सतैले हमरा के तर पहले ई जुदाई के सपना जब दुनिया digital recording studio, Moniari was